Magandang magandang gabi po sa kabahan po ng St. James. Pinapaalalahanan po ng ating barangay. Yung mga naka-standby pa po, magsipasok na po kayo. Maraming salamat po sa pagsunod natin.